Ew. Eh, Ciki. Ciki. Eh. Mati. Ciki. Ya Allah, eh Ciki eh bangun ya Allah eh, makan Ciki eh dah dah up up sadar sadar sadar ha, ha sadar eh Astagfirullahalazim kepala kepala langit langan bolu ya Allah Hei, eh. Ma, kok bisa mati? Lagi makan apa tadi kau? Racun. Hei. Eh ilaha illallah apa jagung oke ha kategorinya jagung udah gila ya Iku mati atau kayak mana kok? Tahu. Heh. Ya Allah. oh, dek. Mama mati ya, ha. Ciki ni eh. mati tu. Mama. Ilaha illallah. Heh. Ciki. Nah. Eh. Eh. Bangun bangun. Eh. Ciki. Eh. Ciki. Astagfirullahaladzim. Eh. Ah. Ciki. Hei. Napas buatan lo. Hei. Ma. <laughs> Ciki. Ya Allah. Mati. Trời bị kinh kẹt ra đây. Đấy, mang luôn. Mang luôn. Mang hàng đâu đâu. Ừ, mang lên. Tinggal ya. Tiki. Mati lagi. Mati lagi, mati, mati, mati, mati, mati. Mati. Ya Allah. Mati. Eh. Astagfirullah taubat lah kau ha. Mata dah buka lu apa jangan kau. Heh. ha, mata tu buka. Ha, ha, dah, dah, bangun. Ha. Mati lagi, mati lagi. Mati. dah dah dah dah bangun bangun bangun bangun dah. Dah. Eh.